lwaki nga bakola birungi byere ate nga bakola ebibi mu kiseera kye tebasinga obungiwaliaddewayeganya mune hmm. lwaki kuba nababeerawo babeerawo temporalire sibaluberera sibaluberera teriyo wabeerawoneebajewangebaandi hmm. tuwa amagezi tugenda kukola kampo naye tugenda kukola kibiina ekitugatta tugenda kukolaki lekanakantu kano omwana yakakola munnayuganda musajja musoga ali mu america yasoma viruses yazze wano waali naye eh, ayinza n'okwagala okulaba minisita n'atakkiriza mulabalwaki <laughs> naye ate omuyimbi avudde mu america yiba mulabu lwaki batitiibye nnyo abayimbi abengeri zitalizibukugambye eh. minisita abumayanja yali minisita wa information okumulembe gwa museveni hmm. kati nga tulina omuvuka bamuyita mukyusa jengo mukyusa hmm. jengo yali correspondent wa radio france hmm. nga manyi nyo olufalansa hmm. nayogera nasaba ainterviewinge gundi abumayanja abumayanja yali amanyi nti agenda muinterviewinga mufalansa ng'agenda kwogera lufalansa ah, ah. yali amanyidde mufalansa naye ng'ayogera oluzungu mukyusa jjengo mm. yatuuka eddakiikaaga before don't tell anybody i have no time I'm going, to inter going to be interviewed on radio france mm. abumayanja mukyusa jjengo ng'atudde wali mm. abumayanja yayamba ne sekretary we okutereeza entebe <laughs> abumayanja gayayamba yes mm. kati what happened mm. saawa bwe zituuka namuga nti nenapointment ne minister mm. at this time I'm, i'm coming from radio france yes abumayanja nga lwategeera nti omusajja gwabadde yetegekera nti muzungu munna uganda munne but is a correspondence for radio france <laughs> ngaamanya nti nagenda kutunkana muna uganda munne babe hmm. mhm. oyo omulaba ate batebeyogerako oyo babo kapiteni babo yes. yali musajja muvuzi wanyonyi mulungi hmm. akati bwaba avuga enyonyi njonjo nagituulamu mhm. njonjo ye musajja atakiriza mu muddukavu telina amagezi mumutwe eh. njonjo owekenya kyali si njonjo yaloza ntino buli mweru yalina amagezi njonjo akiriza mubazungu mhm. kakati nomal enyonyi bwebeera ndinga emipiira gyayo gina bwegigoba negirabtyoba netererawo bulungi wotegerera pirot mm. kakati njonjo nayagala abuuze ku pirot mm-hmm. yali amuyita muzungu namuga nti amu uganda amukaputeni edwali amu uganda mm-hmm. njonjo nakyuka was disappointed kakati abantu baffe kyobulabaga nti omusawo omuziba oyo yagenda okubba abantu wano ate eri etanzania nebaga nti omusawo omuganda ali wano people don't value what is theirs bavaliwenga kitali kyabwe tisinga ffe tuli mawanga malala nze i do work father countries ni wano wano abantu tebakulaba mukyamakulu anti bo batya nti oyina kyogenda okubafunamu tekakati nti bano benwana nabo aboganize ekibaleetedde obuzibu kyonna mm. failure to respect me ti gulupu emu mulimu alowooza nti ndiraivowe yagati muwa mirundi yadde ekikumi alina kubeera muwanda weyazaffe nga hantingidde obwe yaffe mirundi is very intelligent ayinza okuba raiva waffe waba tawagidde muntu nawagira omulala bwenakuba mwavu mbakolere naye ate nga tubakoledde emyaka kyova olaba aa nina okuba n'omulimu oba mu gavumenti obeewo omuntu mhm. Eh, nga ndyanda sambwadde konto ndi mwanda we yaye ndi lugosi nfuuka empanama <laughs> tosobola kunfuga nze naliko mupaaka eh. ne bagamba nti nno twamala emirundi yasinza wano takisi eh. nimbagamba nti omusajja nga wamaanyiimu nimbagamba nti no mwajjase nebaga nti omusajja oyo ayina takisi mpitiribamu kati zo tebakulwanyise nebalaba nti no nazo zikuwerawo ddatebayina reasoning kaba nogyosanga nti waliwo abasajja abakulu baabagamba yes. nti omusajja ono twamusobya letasgivimumane tukole naye nebayo gurupu eyokusatu eyamwenda yonzibi kati pulezidenti yatuse okutegeera nti bangobera bwerera oluvanyuma lwemyaka munaana yataddewo ne looya we mhm. agende abulize byembadde enjogera nti babatwala kubanga luli batekamu defense mhm. kakati bazirowiriza baituzi bagenda babulya baani abagenda mhm. era mugenda kuwulira nga bagamba nti covid asaasanye nnyo wy one of the reasons they are using not to give evidence in uganda nti mhm. covid waali bagenda tuzayo muweve yokusatuyes weve eyokusatu tegeeza nti eri automatic nti eri ebeerawo mm. weve eyokusatu bali abasajja babala babala covid mhm. bwoba togemye mm, bwoba togemye bantu bo yes buli webaddayo okukola solution ya lockdown basasanakakati buli lwaddayo okukola buli luvanyuma myezi esatu kava eddamu nekola nerinnya but it is not automaticitikiri automatic kubanga nawulako olumu nga musenero agamba eh. ah, kafefe uganda tukyalina muweevu yakubiri eh. bannafe amawanga amala gali muweevu yakuna kiringa ekibali basente letmeteriyo ojjukira ne batugamba wano nti omwaka gw'enkumi ebbiri kompyuta tegubala nebatekamu netask force wituke compliance kompyuta hmm. tebalamu akagwango mibeekubala bulungi nnyo so abazungu bakuterawo ebintu ebyo tutik your mind to prepare nga bakuteekamu akawuka ka covid so hmm. that nga bakasse nti bodeyo kagenda ogikwata nga youa prepareds hmm. this the science but it does not mean nti is a process ti omwana ayina okuweza emyaka bwegi tyazyalibwe si muyaga omuyaga bagubala nti omuyaga gugenda kujja mu amerikatewali agukolaki nti nti kuweather focus nolaba ku tv babala empewo nti egenda kuva eno zikwataganinawa nenkuba etonye si kyekitegeeza kino si bwe kiri eh, anti balyaeeda ah, si bwekitegeeza si bwekitegeeza bakugamba nti solution yakugema avoid oba lockdown yes. kakati buli mugenda mu lockdown temusobola kulwayo olwembeera yebyenfuna mm. kati nebabagamba nti bo babala tibuli mukuŋŋaana bwe muti era wajja kubeera yayinza nokuba nti there is a tennis wave yes. tekiri nti mumuwonyi singa mubanga temugemye eh, bwemuba temugemye solution yagema <laughs> kyovula nti amawanga gali agakula kati abantu balina mubisaawo tebalina nazimasikibali bulungi eh? kakati nze mbagamba nti epulogulemu yemwe esinga obukulu e, ebintu ebitambuza eggwanga mawulire bagagula ti mu uganda esonolemi ayogera ku bantu bebatira mu malwaliro mm-hmm. naye nga naawe ina omwana alwala naki babagula nebajjamu dogitars association teyogera bagigula yes. kakati bwetuuka mu byobufuzi bayunivesity professors tebogera why mm. biri byebasomesa temuli sente yes. ayina okubeera ne ka commission akakiiko katuulako kamuteekako hey, eh, mm. oba minisita yes. kwafuna kuki kukasente kukasente tyosanga nti profesa yakola emotoka simayika yola ate yajja nakola obwa minisita ate abukola wa gwe abajapani bali badde bakunoonya abaki bonna yes. why do i work in this government naye kitegeeza nti nabo bambi esente enyangu ezali za bwongo bazifunawa mu byabufuzi nti omusajja nga akugiriba ti bukenya profesa wa medicine yali badde mulago oba ngaalina eddwaliro eringa profesa kiseka yes mm. neerya kiseka lyagwa wy ti sente zonna ziri luddawa mu byabufuzi nti gwe kankubuuze malwaliro kimuolabye gwe bakutta omuntu omulwadde wa covid omulamudde bakukwatanga gwa milliyoni bina era bano mwebateeka abakiera basetawuse bwebateeka abokubbirako kati nowulira nga milliyoni bamubanja ah, mmeka kakati ekyo kikutegeeza ti buli kintu kya gavumenti kyonna kiri muki buli mugagga yenna buli kasente kaliwa olina okufukamirira bano abakalina bwebatabafukamiridde tojja kubeerawo bizinesi yo tesobola kutambula nga tolina wabyabufuzi bwekutteko kubanga bakwekengera ah, ah. bizinesi zonna ziyimiridde wano ali nabagamba nti kakati ate mugenda kubeera wasi mm. kubanga nabagamba nti india erina abantu 1.6 billion erina ababaka ba palamenti lukaaga mm. naye nga efiitinga mu africa emirundi egi namwe abayina miliyoni ana mu ebiri namwe muyina palamenti yabantu lukaaga kwegamba otunule ddala nga ne paliamenti yenyini eriaanti omanye ekigendererwa mm. buli eyalibadde alwana alye aleme kulekana kakati ate kijja bakola bubi kakati nebadde sente ebateeka kuki ku palisi ezi nti buli omu abeerera yabo mpa akanyama kange lona agenda ezika eryakaba akanyama kati kweziye <laughs> ezaddusa abavubuka emisinde kakati kiba kitegeeza nti expenditure political expenditure tekyakkiriza ggwanga lino kukula kubanga sente tezagatta byombi bala teyinza kusanyuka nga n'amaka gasanyuka era buli omutunuli omusajja gula omwege mubaala mumanye kati balina kyebalya ababalansinga amaka nebaala baba batono nnyo mm. kakati ajumenti eno ey'okusirisa buli muntu nga naye yeetukidde omusajja peter yafa yali wazana wali mm. yayina abakazi basatu banene bamufaako <laughs> nasigaza abaana nga makumi aga kakati ye kyeyakolanga ekyemisana nga bawe enkumi ezebali muhoteri nga tewali afumba <laughs> nekyeggulu <laughs> anti buli mwana abaana nkaaga nga babalira ekyemisana nekyeggulu mu kaasi nayenga talina mukifo kyokugula enku amanda omukozi biki balwane naye esaawa bwe zaweranga omukaaga nebajja nababalira kasnababalira kasi yanabawa tebagenda <laughs> balya ekyebisatu mm-hmm. this is what we are approaching and to make matters wos tuyina oiro amafutawandika ah, akatabo kange oiro kas oiro is an exhaustible resource mm. kitegeeza ate teri amanyi mafuta gali mu ttaka abagabala bayinza okuga nti tekinologi aliwo tagajjayo and t by the time we have got oiro tulina competitive enalternatives nti emotoka kati esinga okuingiza sola saudi arabia kati amafuta gakuza china america tikyafiire amafuta ga saudi arabia baze kugaabwe gulini enag sola eprodusesola kakati fe wetugafunidde nga bei yago egendatekakyali competitive nga luli kakati gondi fly overs biki biki buli mubbi kati ali wano kiringa bwofuna salaleroni mm. nofuna omulimu mm. buli omu akubira esimu ofuna esalaleroni eh, ogenda okutegeera nga omusala gwo bwegujja bonna bakutema nga bakutwalakubanga eh, bajjayo kironoowasigazawo kantu kakati ekyo kyetukola bubi nnyo ti institution zonna lo society media doctors association teachers union byonna byafa yes. kano gyosanga nti e, e, e, abakozi ekibiina kyabakozi tewali munsi kibiina kyabakozi mwekyegatira mu gavumenti noga nti abakiikirira abakozi aba trade union ate benalem mu palamentiwekiriwekikolaanti nkugambye teriyo trade union yandibadde yetengeredde era bungereza balina ekibiina nga bakyeta kya labor hmm. magulestrakya bwe yajja nabaga nti banaye kolo ali expensive tugende ku masanyalaze kunyukirya kuki labor party nemulwanyisa naye tony blaire bwe yajja yagamba twawule abakozi ne politics new labor terimu bakozitujja okutambula era nze kyembagamba ekintu kyono kyogera nnyo nembaga nti president yayogera ekigambo nagamba ti eno gavumenti yabavubi b'abantu mm-hmm. yabaabyanyanja naye mwe musobe neyayiya nnyo is a good mass communicator mm-hmm. okulaga nti eh, okwanguyizamu omuntu ntieno yabantu ba bulijjo mm. kakati gavumenti yabantu ba bulijjo mm. nga begenda okulwanyisa si bantu ba bulijjo tekola ti nabbanja bakamukuba emirundi ekyo nabbanja bakwatira amasimu amafu nebatekako sente kati ŋanda bwaba avuma nabbanja olowooza nabbanja yakola ekikyamu Nihani ya chikola. Andi kankukuhuze. Ya papa. Betu sango mtu ngeitepe batu sa doda nujitula mwene yekua. Baga nti otamite. Ya hantu wandi wadua sindise yo mtu wana kutege kereo. Na banja ya papa. Boba wako lechi nitu wechiti. Mm. Erawe baba kubira. Mm. Nti for you don't understand. Umulabi wa mungu. Mm. Mugenda kuba mulala. Mm. Sente zo wezajia. Zasanga tumwebaze. Aisa sente zaba kadimu posti banka. oba kozesa kifu mm. posti banka ogiyisaamu sente erina bulanki ezimeka ate ziri luddawo ziposti banka njiraba wano okampala nakakiani akyalina akatabo ka banka kiguba ekiteeka bukibbiramu ate bwe baba nakozesa ekintu mm. akibaddemu bamugoba omusajja yalimu bamugobamu nebaleetamu owaabe bwebakkyovola bwe obusungu obuli mu nsi muno abantu obusungu bwe bayina fe tubabuulya mete mm. eriyo mm-hmm. nembaga nti oyo abuulira abaana be nti bwe balebye sente nga zize nze embwa bagobye akalo bwe katuuka nze embwa bagoba ne batwala fibe nanyini buyinza nadduka nazoyo nadduka nagula ebizimbe eh, if we wanted to share about it he would go to new vision as a worker gwe nga togendayo gwe sente wezijja mu new vision nange ndi wasamuala wa president aliddako nange nenfuna sente yes toyinza kuga nti gwedduke ne sente ozitwale nze embwa mukanyugekasasiro kakati ebintu ebyo bakola abantu kati oyo omusajja bamukolaank nga arrangement mm. egamba sente ziva mu minisita ya finance ziraga mu post bank neziraga mu bamasimu kakati nabbanja lwaki yazeteekamu ngaamanyi titaliiko ye yali politicization nti nasulwa budala tattaka balugembe mm. naye nasulwa budala agenda okutuuka mu balekiseeka sijagirwa mm. nga walugembe bamuse mm. naye ngaendulu eziri mu masaka mm. kubanga gundi francis walugembe bamuwayiriza nti yalopa emundu yamuteesa ngaemundu yamasanyaza eriruddakakati webatta walugembe <laughs> eh. abantu basanyuka nnyo mumasaka kubanga francis walugembe yali mbati yamulonda okubeera meya wamasaka mm. kati nebabanga ate yali wakabaka yekka nnyo neyeyimbirira mutesa bwe yagenda yakyuka mangu nnyo mm. kakati nasulu asanga base francis walugembe naye ngaendulu eziri mumasaka engoma zivuga laba bwe yeripa ku pikup eyakulula omulambo gwa francis walugembe mumasaka omusajja yatabalukembe yalina mukyala singa omukubye loketi etanzania yajja awenyera mhm. nekitala mhm. namusalako obusajja naba omuteeka mukamwa nti vutasika eh. yes nasuwoza otaramu nti mhm. naye ekyo kyegambye tikakati bo bali abasajja bagezi gweto nabbanja ye bamuleetera amasimu ani eyali asobola omuleetera essimu eyali asobola omuleetera essimu yali wayiso intelligence yemanye esimu kakati nebagula ŋŋanda ŋŋanda agulwa bugulwa kubanga ŋŋanda mumulowooza nti ali kredibo ŋŋanda mhm. yaleeta ekiteeso ekyebaza kagina nga bamugje mu revene authority ŋŋanda naku ezolaga nabadde e mulago kyendabye e mulago ninga ali ebulaaya yes ŋŋandababugula bufekete ninga ŋŋanda yetalaba kiri mu uganda noobabugula mwe nemulowooza nti bulina ekyobaolaba nti abaganda tebajja kubeera mu byabufuzi kati egurupu yabwe yonna yabaŋŋanda nfu yawana kitaliyo yes bitaliyo babuwa sente babwamanyira bwagala ebyobwerere bwagala ebizimbe babuteeka ku life nebati olidde bali baagala busika bwa museveni naye gwe ofuuse kakati gweobusika obuwaddeyo ati atanale egi ate olumala okubakozesa nga badduka nanfuya ya uganda olumala okukozesa ngaokugekolaki kati ŋŋanda hmm? abantu bagenda mukyawa ku myaka gye ajja kudda ebijamuto bajja muyiga bajja mutegeera nti fene fenensi bamukozesa <laughs> omutwe gwa fenensi eh, eh, eh, nti abantu baffe tulinga abaweddeyo netwagala nnyo sente ntulowooza nti ensi eweddeyo era njagala okubabuulira nti bwe tutabe kusaba nnyo mm. rwanda wanudde ejja tuwamba ngetuwamba eti anti kyenkubuulira nti for opposition y'abatuusi mhm. uganda yes ekyo kituufu era njagala okukubuulira nti kagame ekyamugasa boda yategeera nti abantu abali e, e rwanda baava wano nebasigala ku voters regist buli kalubabadde bakolaki bajja nebakakuba ate ba mu buganda kyova olaba nti enalem bagisa bubi nnyo mu buganda kubanga bagala ensalo ensalo yagigala ngatebasala kudda yagimanya kagame yali akimanyi yes ntibugendayo ngaategete nti bano bannayuganda kubaka tulina basigala wano bajja akolidde bagibeera wano nakiwya two countries nebasanyuka nebasanyuka hmm. wano wewaabwe webakulidde emyaka aga ataano naddala mu buganda wanokakati obanga abatuusi kyabatwalira emyaka ataano mhm. abakufu abangi bo tebaliddayo wali olabyeko ensi nga pulezidenti wa tribe eyo bizimungu yali mugutu ne badduka mhm. twagira mungu yali mugutu ne badduka hmm. kagame nawagakanekwatiremu gwali okirabyeo mu nsi naye lwaki baddukanga abasajja ya nti nkugambye nti obukyayi bwe basigaŋŋanamu bwamaanyi nnyo omutuusi naki nomuhutu n'omuhutu eyabasigamu obukyayi tebasobola kukkiriza nti buyasefu akolagana n'abahutu babaitanga nkontanyi era babatta abakkiriza mundagano okukolagana nalapf nga kabyalimaana avuddeko ne kabyalimaana bwe yasayininga endagaano enyonyi bagikuba ne bamutta kagame bwe yabadde ngaayogera wiiki eno yalabudde abanyalwanda okutaddamu kuyingira mugandanaga eh, nti bwe muyingira mu eh, uganda ne muttibwa sibavunanyizibwako nti kagame nka yakutte obukadde bwa dola busatu hmm. esiteeti yebusobola butawanya eggwanga lino kuba buli omu muyala lwaki bannayugandaayalaokutuka ku ekyo ate museveni nga yakutte obukadde bwa dola kumi n'abusindika erwanda hmm. bakututa kagame abakwatirawo n'abattirawo tebukolayo kiki kiri muanti sisitemu yaabwe nti mbagaa bulijjo nti omukazi awemula n'omukazi omuntu mulamu ani awangula munne ku miziko awemula awemula kasibukavira bannangekakufumuirenejereeru hmm, kakati eh, nibagamba south korea hmm. ngakka nsi ya munaana north korea njavu hmm. ani atambuliza munne ku bunkenke north korea wy kuba kakati rwanda yo disipulini gyebalina mm. omanyi dictatorship ereeta efficiency nti ekikumbi kye tebakirya mm-hmm. naye mmwe nemukwata netiimu yamwe yabo e negenda erwanda omwana nagenda ewomusajja mumutagala nabba emmere nabba enva nemugenda netiimu yamwe yavolebo e woteri negirema okusasula nebabagobamu kiki tiimu bagigobamu twalimu okusasula eh, kagambe naga nti ababbi baba nebakomye mugende mubibbire ewamu naye sitole bagikwese naye nga minisita yaligobeddwa nga twawe mus owa national council of sports yaligobeddwa kubanga olina okumanya nti bannange gundi tetwagalana omwana owange ate ba n'okufunyisa embuto oga nti omwana anzise omwana nasala wagundi omwana ngaolabira ddala tekijja naye mwe nemugenda e rwanda nemutuuka erwanda volebo volebo baba bameka bantu nga makumi abiri tournament agenda mu maaso nti emotoka ya bobi wine hmm. bwebagizula nga eri amati bagobani muliveni bagoba eyaliyo bamugobawa hmm. tewali kwe bagobayo mbadde manyi nti babagoba ne babakyusakyusaoexercise yali ewedde ekitegeezakiki baali bagala kumotokaekitegeeza eyawa bobi wine emotoka eyo naye yali wamaanyi mu gavumenti okugimuddiza nga tebamwongedde musaba musolo kikutegeera kakati opposition eri luddawauganda temuli opposition ani agenda okununula uganda anti kinkubuulira nti when you close ebintu wekyogaa nti bwewewala abakyala hmm. newewala covid newegalya mu nyumba tofa nofa era emyaka gituuka negikolaki hmm, negikugwako nofa the safest way ekolebwa ebintu bino safest way kukkiriza abantu nebogera kubeerawo strong institutionis so si kuzijjawo kuzigula tekakati mu covid batunuulire doctors association e, e, badokite batwalanga priority oyo omusajja asembayo okwogera tulabe engalabi yakulira abasawo ngaawaganya bacuba kuba bati bayinza kutta bantu mumalwaliro twaloganizaabwe nga bacuba webali eh. yasirika teachers association president bamugamba abatica bagala sente mu covid nabagaa nti bawa ebiliyoni aga nasooka bawako kumi nataano omukazi erya kuyetichas union nebamuletera ekipapula nobukadde butaano nasaininga nga teziriiyo ali kitalya akatwebuoze entrance baliku basasulira eriwa ebyo tebyogerwako no naye ddala ddala ebintu biri bitya gwe siwulire galiwa museveni anakimanyirawa abekitalya babeera batya nga tebalina recods ah, ah. ezaba mu gundi bana okugenda ekitalya waliwo oyo akulu akulunzi gwe yalimu eh? bana abasajja nebategeera ddogo noliko ah, katomezakayingisa tulera obugulu nebabuwanika waggulu kwekubasobola abo bannakalema hmm? kanakalema yayogedde ekigambo nemuddira namu tyaba emmengo byebamulagira akwate ono mukazi bwange ekikutegeeza n'abanyankole babasekerera omusujja omuyuga tumukuba afulume kubanga teebereza how can i go to the police to tell an oc the oc to come and decide whether one of my children is mine or not ekyo kiri okwadi nnyo mbu bwanga simumbejja ye kabaka yenyini tebamugamba ngako nti simulangira nakalima yogedde ekigambo nemudiranamu nti abemengo oyo nvuka bwakala mbalabwa <laughs> oba bwanga si mumbejja olabye akayanira ki tosobola nagamba mu buganda kakati osabalangira ava muki sabalangira alimuava mukabaka ah, ah, mm. nga wakabaka16 abalangira tulina abalangira abali ogwakabaka n'abatabulya towulira ekibi e, towulira nti eh, e, ekika kyabalangira mm. emamba yabalangira ah, ah, emamba etali yabalangira ekika kyabalangira kabaka mwali talibeeramu kabaka edde ekika kyanyina kakati nkubuuza nti bwanga bwabanga yakugambye nti mwana wa muteesa naye alina basekabaka beyavaamu aganye kolaki naye nbubanaye mayego okwatanga kunze gamba nakale magendo gabe museveni onkwateko mayego <laughs> bebe gomwendamu bembulange omu bebulange bwenyage bensimbu zenyini kuba busiru nti kakati era nze nategeera nti okuva nebagenze mu state house kwekulegera bakwate bwanga ti bwangamwe bwangabwanga yabbye sente zegundi bwanga yabbye sente zegundi ezamasiro e, e, omwana omulenzi eyayonola akamala bumala bonna naziyoola bwanga yabbe sente nga temuyinana na sente zijanjaba kabaka nagenda wa museveni omukopi agenda wa museveni ne kabaka nagenda wa museveni noono omulangira kaimva naye nagenda ewasale <laughs> nemusisinkanayo nga kabaka omukopi aze kusaba museveni sente mm-hmm. ne kabaka emyaka abiri musanvu esente zonna zajje mu gavumenti zonna mm-hmm. nga naye obujjanjabi naye abukima wa museveni dotifirasemuti nayemwe temuswalako mayeba kyabazinga wabusoga tulagidde nti bamukwate nabadde ndaba kyabazinga wabusoga nedamagigagenda ogambe omuseveni ansibe nabadde ndaba kyabazinga mwenda mu ofiisi okulutamale galubindi ozimeke nabadde ndaba kyabazinga ndaba kyabazinga wabusoga ng'alambuza abantu babusoga faamu ye eyennimiro naki ne faamu yente sabasajja wano kabaka wa buganda ebyaffe biri ludda bamutonera ente bamutonera ente ne basiikako nti kabaka azigundi faamu mm. bazisalangako matu ne bazitunda mu lufula kati kabaka talina ainaki mayiga yaye naye yali omwavu yabeeranga mukawoofiisi kumi ku kumi wali emabeka wa ucb nga ne kalooli kyomuli envunzo zimujjuli naye nze ekyanyiziza nnyo letmeter <laughs> hmm. abasajja abo batusekerera ateyina mutawanaenyerere yabuuza museveni nagati why have you put mwanga in prison nagati i have no problem with mwanga baganda banne bibamwinako obuzibu bibaganti yabatta sebirumbye bamutta kasi mubula bamutta lwakasisa ali bweru owaabwe singa tabaddenga elizabeth bagaya akyaliwo singa omuyikirwa ali bweru bobewa nawandika akatabo njakakulakako mm. nekaluddewo ndi lwaki abaganda mu byobufuzi basendesi bawere baalo abaganda byobufuzibasindisibawiribaro lwaki bebakubira ku bizimbe sikando zonna eziri mu uganda zitwala bagandakigutagalizaantikankobolere nabawe ekyogerembagamba mm. kino wakibeyawandika katabakaitanolo nga ti is mwalimu omuvuka obi yali mwana mugezi nnyo kakadde betandikirawo ekibiina kyabwe nti batwale abaana abagezi ebulaaya basome mm. bamutwala kusoma mateeka yasoma lungereza babeera mhm. disappointed olwemisango gyettaka baali bamutotte kakati bweyajja neyeyagala nnyo nakwata omuwala nga muliwa sente nnyo nakola kyate nga tagenda muwasa nekitawe nenyina nabeerabira naki kakadde mukibiina teyajja abamusondera sente teyasasulaogenda okusoma mm. bakitanga oyomofia progressive union mm. kakati obi bebamukwata nga ali enguzi nebamusiba mu kkomera abaomofia batuula nebetemamu mhm. ebitundu ebyo Sajja omu yagamba why do we waste our time in the matters of this political son who has just shown the disrespect to us mhm. twamuyita mu meeting tufe twamuweerera teyajja nakujja ne sente yasasula mm. naki era yeobi yagamba nti what these people may not understand is that after labeling so much they put me in a place where people greet each other how does the car behave Do they want me to say that my car is off the road because I failed to pay my... Tibamu teka mchifo chaachi. Tamani. Obi ya tuwe kisena na abuza, nite tali pirisibiri ya zitiapo toire, tika bienja karo, ngane bie nkona yu sibiraba. Yes. Bamu teka mbula mwa guachi. Obu hamani. Sendo zo nane zimu kwa lachi. Nezimu guwako. E, eh, laifu ye. Kwa kusasula. Kwa gamba, achube ya kulaka. Nti, bakuteeka mu life eyebbeeyi siba nabakwaka baana bagamba baguza omusajja pawundi biri mu premier leagi kakati eza uganda ate eza uganda mwagula ebintu <laughs> wabusimu kakati <laughs> oyo nabagamba nti no tetumuyamba mm. twamuyita wano teyajja twamuweerera abadde tatulaba ne kitaawe yabasuulawo mm. omusajja omulala nayimira nagamba omulala nti anger with the brother is felt in the flesh not in the bond the fox is the first chase away and the hair is awanting to get far, go to far into the bush mm -hmm. nabagamba ti an only palm fruit cannot be lost in a fire blaze we only have one man in the european job oyeka oh, gwe tuyina other tribes have many Can we say that our only palm fruit can be roast in a fire blaze? Tumusule. And they decided to hire a lawyer. Ono yabagamba. olisikiriziganya naye umofi yetudde abaganda batudde hmm. olina abaganda omusajja ate tatuwulira abadde atuvuma abadde akolaki ono n'abaganda naye mumanyi bannange tuyina yekka omuliro gwegusobola okuyitamu nasigala ngaayimirirenaga nti the focus omala kugoba kibe nogamba enkoko anger with a brother is felt in the flesh not in the bones yes. anonole pamu fruit cannot be lost in the fire blaze naye kakati fe abaganda bwe bagoba nasali abamugoba bakolagononoono kyovula talina muganda gwe balwanirira tekiriyo gyetwalidukidde ng'abaganda yatuliddemu mutubuli omulezo ya alwanirani bagobye nasali nebagoba oyo sali abadde mugunde nebagoba yandaala bainaa emikolo gyebakoze naye nabo bagendera yuki wdiogotthisman lwaki babayize emengo if you cannot nze mbagamba nina ebyekiganda byenzikiriza bwebiba tebisobola kumpa bugaga nakuma abaana bange ngambyokya yes lwaki mbeera nabyo ebitanyamba lwaki mbeera nembwa etaluma why do i have to give mengo money fundraising biki nemugenda nemugwali nemwekulula natulawat nono kadimba naye nabeera awo atalina yata atakola kubakolera obukolera sente zakigulya magala eddiba mugendireyoki sekandi buli yagendanga erubaga nga owerubaga abuuza gundi ngaga nti museveni atulaga omusika ecatholic agiderektirwanga even appointed mbabazi to chair a committee on the purpose visit omukristaayo noswaza omwana we yenyini omukatuliki why do i go there nga nkimayoki anti mbagalakoki kati mwabe emengo buli lwogendayo omusawo omuganda buli lwomugamba nti eyakolera kino ngaakufuze ngakumazeyesobwongabutkubanga obwetabwa bwani nina wembikomya ne kakati mmwe ekibakoze obubi nti omusajja oyo tayamba ku bantu kubanga gurupu etukuba mwali akasajja kakusenga nekakozesa bukedde nekakuba abaganda bonna obajja mu gavumenti mm. enca nebadduka bonna naye bagenda mm, bawunyiriza obubi nobwa bakazi ogenda ngadduka misindi nambalukika gundi nyamantooko naye nadduka ngaawunyiriza obubi nabwa bakazi akasajja akatukubya okutumala mu gavumenti kabaka alonze kabusenga avumuwe kati twagamba kakati mayiga akwate kabusenga muyite ku mukolo gwenkebuka oluwombo lwenkebuka mayiga ajja kuba oluwombo lwenkebuka kiki mayiga ajja kuba ku luwombo lwenkebuka abaganda bwe batuusawo yes. ate mayiga ayina amaanyi mayiga tayina maanyi wa bamugjeko kombo balebeo batambula naye mayiga bibiiki byakozeebyeziza abaganda ye kyalimu mm. muli wa sente mm. yakwata ne muwala we n'afumbira omunyolo ng'akola mu fainansi kubanguliriza ssente matiakasaija uyu mulinzi oyo atayamba kukamba buulire nabawulira jjo nga bamemengwa mhm. baali nsereko mhm. sebuliba ne mulya nyama mhm. abamanga amala bo bava yes yowa problemu izimengo nti yadistikiri bali basooka kukwatawa naye olowooza singa mengo teyaddawo buganda yandibadde eriwalaokusingalakati bweengeri bulungi nnyo nti bwenedeba kakati bwekankubuulire abasoga babadde balwanyisa kadaga nebalwanyisa kadaga naye nga basoga abategeevu n'abasoga abatali bategeevu beyawuddemu debasoga bategeevu babadde ku kadaga kadaga bamusumba n'amuteeka wali because they know weare invaded bamanyi weyaddi oyo kyabazinga gwogambye yagana okgenda ku mikolo nga bakyumiryetinze kadaga oyo omusajja wasivabiation omusajja muwesaana mm. naye wabadde wabamulwanyisa kukisawe nga bamulwanyisa kukisaawo mm. naye awazizawazibatimainizimainimupolitics mm. balina gye bakyuka nti abakikuyo gundi bamujemedde uhuru uhuru gwogenda bagamba tugenda ku naruto tugenda naruto mm. kubanga tuli basajja bakulu twatula ne basajja bakulu bannaffe netukkaanya mu kiseera kiringa olwana naani netugutwala ngaogenda ogenda mu masinzizo okukola ki twakola endagano ne baereda bali abakerenjini sigwe biba bikozeeki eh, tribes zituula tribes zibeera ne bagundi baazo yuso ekyabadde eggulu nga maziko ono gundi mm, eh, naye wano balisaddeko baalu bakyoya baani yatta gonde oyo yakuba bagundi amasasi oyo ngabagabulabalawasente kubanga mayiga leesa omutima gwokulya sente mu buganda mayiga kyatuzimbidde mu buganda tewabangayo katikkira alowolezamu sente nga mayiga eh. ate obuganda bwali baddewo tebangayo katikkiro bakatikkiro bedda bonna babera bukandedde ku ntiko nga gwekitunda ayinaki mayiga akoze ekyo ayinaki masibabula katikkiro kubanga akolagana n'abaffeera abali mumawulire bebamubuilding naye avaayo ddi n'alwanirira omuntu gwalaba emwanyizigize n'genda mizire ne bamukwata naziweereza ebwe nalya omusajja ono n'agenda mu ddwaliro e germany mhm. gwe ne bakusindikira kasolo buli omu ono kwatimba nagende wasalebo ensi yonna netegeera nti muli bali basente buli omu agenda waliyes saabasajja kabaka olwava eno nalyo kafuna sente endasi ezimutwala egermany gwatimba ye yagenda e wasale president natuma kasolo wa sente nokanga bala naye <laughs> buli omu namanya nze nabagee nti mayiga alinga musiyaza ayimirira ku basajja banne e. yes mayiga obaleseke homosexual hisdependson other men yo talina bintu bivamusenteankubuulira nti tunuulira nti abaana abaganda kumi babakubira ekasubi nga bagabe museveni talinyayo yayokeza amasiro bwe bamala okutta abaana kumi eyali katikkiro yakeera wa museveni kusabayo mumuli miliyoni bina ne bakimira wa museveni biliyoni satu tanonaziraziwa mm, mm, mm, nedda ekintu bakise olowooza nti abawesaana basiru abawesaana bagezi nnyo e, kino ekintu kyemengo kiri ku center for destruction mission abaganda batyo bagamba naye tyinza gamba kabaka wamaanyi nnyo nga naye sente ezimujjanjaba zisaba wa museveni n'abakopi nibasaba ewa museveni oluva ewa museveni n'abaweereza kakasolo ayina sen nokakabalanayenekaluwindizo gadimba omulangira gadimba ne bamulaba ewasaniwamanemeke ah, mwete institution yamwe bukyebeerawo myaka abiri musanvu ngakulakulanya buganda yali ekoleddeki ah, gadimba yali ekoleddeki nenyumba tagizimbanga talasanga nakasolya okujja kukola ebyensonyi kumukwatya kumeri nawo eso era bamukubye ne mumawulire ga mm. monita mm. gatimba bamukubyemu nti abasabirize ewasale yes diginite nyaikanot ne mutatumayo mhm. kabaka yalitumye mm. naye imidiate okuva eno nalikati kabaka asaba wa museveni eh, omusajja jabuuza eh, eh, nti owamataba anje owenyumba abanje mhm. owemmere abanje musajja mwami kyono nowamaze abanje mm. godinga azisya wasale ono nakankobala nekasolo kuba afunye sente <laughs> kabaka okugenda omujjanja bagenda wa museveni isit the institution you built in 27 years ekitegeeza mego twalisende bafu tebasobola kulwanira muganda nogo oba pulezidenti yateekawo missioni baganda fe nyinyi twesanyize mu Uganda. Tibafe. Nibaba kitadde mu wagira. Chife. Kubanga mm. bebali bamwa headache. Bali base. Mm. Nali kwa kanga bulani kasuruwa. Na kanga bulani mm. kwa kosecha be. Na kanga bala bakuswaza. Yes. Baba bakuswaza zantu gwe chakututente be mulenzi gwe. Kusaba mu 70 cent. Kabako luve wa musebe nali nyenye nyijama agenze kumujanja bakitegeza. Ezeje nyimanya abazi jeo. Kitegeza kinti yazije. Mm. omukopi nasaba museveni omulangira nasaba museveni nasaba muto wa museveni katikiro nakimasente wa museveni nabalaku nabo nebasaba museveni ekitiibwa kyabuganda kyafadda ekitiibwa kyafudde isdead katubatulire nogenda ogamb ewa purezidenti notula naye purezidenti bamugamba nti mirundi avuma hmm. kabaka hmm. avuma kibisop osimanya avumaani hmm. nababuuza nti naye oyo avuma abanene oyo <laughs> atinga abantu bamwagala <laughs> ekitegeeza ayogereraddala ekinyusi abantu byetaaga siyinza kulifaalinga mata ya famire yange twaza issues mubalala mm. kuba kitegeeza nti noono ayingidde mu nsonga zaffe tekakati bwanga okumusiba baali balowooza nti ensi ejja kusanyuka ah, ah. fulumya mayega omukazi oyo singa batubuuli onaku lwagenda okuvaayo mukazi watu bamutwalabuli ayina bezi yenna akasejja kano akalinzi kano tukalageko nosiba baganda banno nakalima yayogedde nti abemengo bebandagira ye bebamulagira tabeera mukasa kabaka yenyi nti bamugamba nga kolesi mwana wasimuganda waabo nesengawo aliwo yeka yali asigaddewo nagaa si mwana wa mwanyinaze namwegana nebajjayo namalame so why do you kati singa afiirayo kwekukunya obwekatine kalabendera kakwekukumi tukumanyi naye kiki ttaka balwanira ki aa bakitalo nnyo tebogerwa njogala mayiga neregemu mubbeeri gwe mwenda mu bulange mubbeeri simbu mayiga oyo agende wa museveni museveni alagire bakwate bakubire mayiga yenja agende okwenyaga no kambabuulire oba mayiga ku levo ye alagira bakwate abantu what if tomorrow is a president oba singa yali mu bwakabaka buli obutakuba ku mukono yalisa abantu mayiga yenyini abambowa bamuyola okimanyi ekyo tebaali bamusaze mayiga bamwambulamu empala efirimbi nefuluma omusajja gwebayita gonde nalima amubozo neyekalakasabakabaka yani nefirimbi newagifulumya kamala kutanga ente esatu nesigogwe mulembe gwe bali badabirizamutwekobe bamukwatira gini eno e, ebanda e, ngaabafumi e, omuyona nefirimbi nfulumanzekwekusooka okulaba firimbi yamayiga naligisanze kyogamba nti firimbi yafulumirabamuyola nefirimbi nebagifulumyaabasajja nga bali bakambwe <laughs> ebintu ebyo mbabuli bituswaza nti wena atheri mwemulowooza nti pulezidenti museveni tayina oli musajja nyo tamatraditional leaders bawa sente bangi tayina bajanjaba bangi but when you see a kabaka going to museveni mm. to ask for money for heres yes and you ask after the meeting he goes to germany for treatment mm. and then you see the minister going to mengo mayigoyinorogozanti afunye omufu obufiri muswala lanit from today the kabaka does not need to go straight to entebe to ask museveni for health bills treatment fund he can send quietly mukituma nampolampola naye omusajja sente zabawadde mujaguza emyaka abiri musanvu mubi ensi yonna sente simanyi tumanja biliyoni meka zikoze eh, nti kabaka agenze naye asaba zabuyambi kumujjanjaba nemayega n'omuganda owawansi nani mumulowooza bali abalazi baliyo bali bakabaka abalabewe bitiibwa nti kabaka wemunyola ate katikkiro wakyo watu naye ketegeeza nti ne mayiga ono tamwesiga ajakakula kyapa yetuukira <laughs> mayiga gwakakimayo eh. mayiga akateeka nenyumaatmn kabaka olala yajja mugundi mu presidence office mm. nga yikimidde sente ze ola nayitamuti kitegeeza mayiga zisobola ekyabatrustinga eh? bazisobola kubanga babatrustinga bazisobola omulungi omulabi wa hgtv program yaffe taala bwete bwetambudde nyongera okwajukiza nti nomu abataafunye enamba yabadokita baffe abajanjaba ekirwadde ekya sukaali e, essimu eri noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu noti noti bbiri eyo essimu eyabalwadde ba sukaali balwadde ba pressure alsars namu abalina kansa nga yakatandika mugendi babayambe babawe eddagala erijja okubavumula essimu